Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Өнөөдөр бид э, маш чухал э, асуудлаар ярилцж байна. Бид ард түмний эрх мэдлийг булааж, хулгайлж болохгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлье. Үндсэн хууль гэдэг бол гаднаас импортлж оруулж ирсэн санаа байж болно. Анх Джон Лок хэлэхдээ эзэн хаан хэн нэгэн эрх мэдэлтэй эрх баригчдын юу хэлэх вэ гэдгийг ард түмэн дагаж мөрднө гэсэн санаа биш шүү. Нийт ард иргэд хоорондоо зөвшөлдсөж ард түмний нийгмийн гэрээ байх ёстой гэдэг л энэ бол үндсэн хуулийн санаа. Хоёрдугаар би та нарт нэг зүйл сануулахыг хүсэж байна. Улсын хурал 840 хууль батлсан. Бүгд Монголын ард түмэнд зориулж эрүүгийн захиргааны энэ олон хуулиуд бол бүгд ард түмэнд зориулсан. Харин ганцхан улсын хурлын гишүүдэд зориулсан ард түмний мэдэлд байдаг ганцхан хууль нь үндсэн хууль. Өнөөдөр энэ лүгээ бид гар дурж болохгүй. Энийг нэгдүгээр миний хэлэх гэж байгаа зүйл гэвэл журмын тухай хуулийн ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндслэл журам гэж гуравдугаар зүйлээр бид хэлэлцүүлэхийг хүсэж байгаа. Та нар зөвөр одоо ярьж байна санал давна сонсох нь ард түмэндээ сонсох нь гэж яриад байна. Үндсэндээ тэдний юу хүсэж, юу зорж байгаа хамаагүй болно. Зүгээр л сонсох төдий, санал авах төдий байдлаар асуудалд хандах гээд байна гэж би санаа зовж байна. Хилцүүлэг хийнэ гэж байна. Хилцүүлэг хийсэн дүртэйгээр энэ 76 ард түмний мэдэлд, ард түмний эрх ашигт ноцтойгоор нөлөөлөх гээд байна. Хоёрдугаар миний хэлэх санаа. Улсын их хурлын 76 гишүүн өөрөө өөрсдөө зориулж хууль баталж болохгүй. Журмын тухай хууль ч гэсэн ийм утга санаа байгаа. Хэрвээ бид өөрөө өөрсдөө хууль батлаж өөрөө өөрсдөө яаж дахин баталгаатайгаар гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр санаа зовж хуулинд өөрсдөө оруулах юм бол нийт 76-д би уриалга гаргаж байна. Та бүхэн энэ өөрсдөө баталсан энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулж агаад 76 дээрээ 76 нэмж та нарын дахин сонгох баталгаа нэмэгдснээр энэ хуулиар өөрсдөө энэ сонгуульд оролцож ирэхгүй болчихно шүү. Оролцохгүй байхыг би уриалж байна. Ягаад гэвэл ямар ч тохиолдолд өөрөө өөртөө хууль баталж болохгүй. Нэгэнт өөрөө өөрийнхөө тухай хууль батлах гэж байгаа бол ард нийтийн санал асуулгаар явуулаач. Ард нийтийн санд асуулга гэдэг бол улсын тусгаар тогтнолтой тэнцүү хэмжээний асуудлыг шийддэг чухал асуудал шүү. Одоо ингээд хэлцүүлэг хийх гэдэг. Ард нийтийн санд асуулга байгаасаа гэж би хүсэж байгаагаа илэрхийлж байна. Ингээд Жон э, Лок эзэн хаанаас эрх баригчдаас ард түмний хамгаалж үндсэн хуулийн тухай үзэл санаагаа гаргаж ирсэн бол Америкийн үндсэн хууль нийт ард иргэд бид гэж эхэлдэг. Нийт ард иргэдийн шийдвэр гаргах, биднийг сонгодог, бидэнд хариуцлага тооцдог эрх мэдэл рүү улсын хурал алдаж болохгүй гэдэг ийм байр суурьтайгаар би энийг эсэргүүцэж байгааг илэрхийлж байна. За миний асуулт ойлгомжтой. Нийт ард иргэдийн санд асуулгаар яагаад? Асуулт маань ойлгомжтой шүү. Нийт ард иргэдийн санд асуулгаар шийдэх нь хуулийн залтуудыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа вэ? Журмын тухай хуулийн 3 дугаар бүлэг 17-гийн 1-ээр энийг яагаад баримтлаагүй вэ? Баримтж баримтлж байгаа бол ямар дүрм журмаар яаж явах вэ? За гიშгэгийн Нямбатар цайд хариулна. За баярлалаа би Амбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн 60 65 дугаар бүлэг 64 дугаар зүйл 65 дугаар зүйл 66 дугаар зүйл 67 68 э, Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар бүлэг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмыг хуульцсан журмлан зохицуулсан байна. Энэ журам зааснаар Монгол улсын их хурлын гишүүдийн 4.3-аас доош хүн саналаар Монгол улсын үндсэн хууль түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг баталнаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын их хурл хоёр удаа авч хэлцэхэд ийхүү гишүүний 4.3-аас доош хүн санал авч хэлс чадвал уул төслийг ээлж сонгуулаар сонгогдсон их хурлын гишүүд шинэ бүрэлдэхүүн ихрэл дахиж авч хэлцэхгүй гэсэн дэгтэй. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хоёр үндсэн арга хэрэгсэл байгаа. Гомоотор гишүүнэ. Нэгдүгээрт саяны миний хэлж байгаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 69-р зүйл заасан нийт гүшүүдийн 4.3-аас доош хүн саналаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг авч хэлцэх дэгтэй. Нэг одоо журамтай нөгөө байгаа бидэнд байгаа боломжгүй ард нийтийн санал асуулах, явуулах, ард нийтийн санал асуулгын дүнг улсын хурл ёсчлон батлах гэсэн ийм хоёр үндсэн арга хэрэгсэл байгаа. За өнөөдрийн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа энэ харилцаа хэдий дүүссэн бэ гэхээр 22 он